break deh jalan terus ya udah jalan terus lurus aja deh gue ngegas dari sana tadi nggak ngerem kendor Ini ini BMX eh, bukan Don downhill bukan oh Namanya lumpur. Oh, tidak. Lagi gua deh. Dari tadi ngegas. akhirnya saya sampai juga di tujuan tuh. Iya, tujuan kita